армысыздар кеш жарық мен ақыбайдың бақытқаны жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылынамын бүгінде қасым жомарт кемелұлына үндеу жасамақпын қасым жомарт кемелұлы мен үш төрт күн үйде болған жоқпын сол кезде бірнеше қат кепті жетісу облысының прокуратурасынан әкімнің орынбасарынан кербұлақ ауданының мынау ескі қат екен айып етпеңіздер екі қат екен мына екі қатты алып әбден күлдім мына жетісу облысы кербұлақ ауданы әкімінің орынбасары маған жауап жазып отыр мен ә, бұл жауаптарды жазып отырған себебі себебі мен Э, сізге талап барыс қалдырған 12-ші қаңтар күні Астанада президент әкімшілігінің аппаратына кеңсесіне менің көтеріп жүрген әңгімем тақырыбым ең негізгісі байырғы қазақ жері қазақ қалқының ортақ меншігі бұл жерде басқа ұлттардың ол жерге деген құқы жоқ қазақ ұлтының ғана ортақ меншігі олай болса бұл жер қазақ халқының жері болғандықтан қазақ мемлекеті біз ешқандай көп ұлтты мемлекет емеспіз басқа ұлттар тағдыр айдап келгендер ешкімде оларға көз алартып жатқан жоқ тиісіп жатқан жоқ жазығымыз құшағымызды жаяқ қарсы алғандығымыз ғана қиын қыстау кездерінде бастарына істік соңғы жапырақ нанымызды бөлісіп жегендігіміз ғана қай кезде болсын Енді менің айтайын дегенім. Біз жақта, Кербұлақ ауданында 20 жылы бұл бүкіл қазақтың құлақтарында шашатқан шығармын, бірақ моншадағы жағдай біз ұйымдасқан қылмыстық топпыз деп мақтанам деп мақтанамыз деп соттың төрағасы сол кездегі аудандық соттың және бұрынғы прокурорымыз жұмыстан қолып кетті өткенде мен жолдасымыз екеуміз тамшыдай болса да еңбегіміз болар егер керек болса өртінейік, мүмкін осыдан кейін ғана деп біз астанаға барғанда алдап шақырып ап, комиссия келе жатыр облыстан тыңдайды сіздерді бірақ комиссия емес жетісу каналынан ел қамы дейме елдің жауы дейме бағдарламасы келді бізді қарлауға тырысты сондағы жазығымыз ауыл тұрғындарының тұрмысы жақсарсын өз жердері өздері елі кетсін жерді заңсыз иемденіп алғандардан жерді қайтарсын енді қазір осы келгендегі айтайын деп отырғаным сол моншадағы жағдайда жаңағы не келгенде бағдарлама келгенде журналистер келгенде журналистер ғана келді облыстың әкімшіліктен ешкім келген жоқ мүмкін бұл облыс әкімінің орынбасары жақанбаев әлберттің ісі шығар болмаса соның ісі деп ойлаймын бір жағынан Үйткені келіп жатқан қабарларға қарағанда кәзіргі ауданың жаңадан келген әкімі қанат болатып болсын жақанов әлібек болсын ветеринар инспекцияның бастығы серік қабдолов болсын жергілікті мафия мафия демес қамал да жоқ бекеевтермен ауыз жаласқан сияқты енді өйткені бекеевтермен қалай ауыз жаласпайды үлкен қызметте генералдары бар ауданның өзінде жаңағы бағдарлама келген кезде қасымнан шықпай жүрген бекеев қайрат мәслихаттың хатшысы мәслихаттың хатшысы бекеев қайрат менің жаңағы малдардың іш жатқаны уланып жатыр дегенімді жоққа шығаруға тырысты арт жағында ол мүмкін ана моншада жүз мың долларды берген мен шығармын деп жаңа ой салды сол төртінші адам кім деп жүрсем жаңағы бекеевке де ұқсайтын сияқты қайратқа ал енді бекеевтер мені жиырмасыншы жылы да алдан аружанымды қорладың деп оныншы желтоқсанда сот болған арамызда бірақ ештеңкені дәлелдемей ә, арызын қайтарып алған болатын алдан бекеев мен бекеевтер жер татып алып жатыр дегенім былтыр жазда кеп тауда отырған балаларыма тиісіп менің жерімде 12 жыл болды тегін отырсыңдар деп мен ол жерде 2007 жылдан бері маған берген болатын 5 жылға бес жылдан кейін сатып аласың деп мен жекеменшікке қарсы болсам да амал жоқ көреміз уақытысында өкіметке бәрі қайтара саламын ғой ақшамды қайтарып береді тіпті болмай бара жатса деп келіскем біз өзіміз хабар береміз деді алдап соқты сіздер дейді бес жылдан кейін хабарласпадыңыздар деп олардың өздері менен алдап соққан біріншіден одан бері он рет қатыстым десем де өтірік айтпаймын міне бүгінде құжаттарды өткізбек болдым конкурсқа сол екі жүз елу гектар жерді малды жазда ол ауылдың малы ол жерге жете алмайды өйткені ол жерге шейін тек егістіктер ғана ол егін өспей тұрып шығып кету керек содан кейін егін жиналғанда ғана келу керек сондықтан мені ойбай біреудің жерін тартып алайын біреудің несін деген жала жауып жатыр осы сол жаланы ұйымдастырып отырған жаңағы бекеевтермен ауыз жаласқан енді бекеттерді лантуфестер деп айтпасқа амал жоқ мына бүгінгі жауапта да сізбен бірге лотқа түскен жоқ Түсте түспеді оны мен қайдан білейін ол басқа жолмен Ә, ең бастысы ауыл халқын қанай беруіме, әлде ауылдан халықты қуу ма назарбаев айтқандай он он бес түсіру жоқ басқа себептер бар ма ал енді былтыр жазда астанада көп уақыттарын өтіп жүрген кезде келген ә, қыздар бар жігіттер бар аға деп солтүстік қазақстаннан бұқар жыр ауданыма, ма шалақын ауданы ма тағы біз жақтағы ауырған малдарды бір жаққа алып кетіп жатыр ауру малдарды деді ол енді сол соңғы кезде хабар келіп жатыр маған ізі біз жақтан шығып жатқан сияқты сол бекеевтер жаңағы оңал жолға жауап береді гаи тоқтатпайды құжаты бар ма жоқ па тексермейді мына жерге келгенде оны міне серік қабдолов сияқты инспекцияның бастықтары тіркей салады болмаса тағы басқа бұл жерде әйтеуір түсініксіз жағдайлар өте көп әйтпесе үшінші қараша күні бейбіт исабаев жолдасымыз екеумізді қабылдап қанат есболатовпенен сол жерде отырғандар ішінде жаханбаев та бар жұмыс істеп атқан адамдарға міне мынандай отбасыларға көмек керек президентіміздің тапсырмасы орындалу керек малы жоқ ауылда тұрмайтындар жерді қайтарып алу керек жаңылмасам заң шықты ауылда тұрмайтын малы жоқтардың малын жерін мемлекеттің меншігіне аудан әкімі өзі де қайтарып алады ешқандай сотсыз бір болса заң соттың аясында деп содан менің айтайын деп отырғаным жаңағы солтүстік қазақстанда шыққан әңгіме сол малдар біздің ауылға келген сияқты бекеевтер жеткізген сияқты енді диқандарды күдігім бас тартпаймын бірақ мүмкін осы бекеевтердің алып келген малдары осы ауру таратып жатқан сияқты естуімше қазір ол малдар қырылып жатсады деп те естіп жатырмын қашанғы біз ауыл халқы өз құқымызды өзіміз қорғай алмаймыз біздің қандай күнәміз бар өзіміз өзіміз қазақ мемлекетін етпен астықпен жеміс жидекпен сүт өнімдеріменен қамтамасыз етіп қана қоймай шетелге де шығаруға мүмкіндігіміз бар ғой неге осындай мүмкіндігімізді біз пайдаланудың орнына мемлекетімізді күшейтудің орнына қашан бізге үкімет береді деп отыруымыз керек неге ауыл халқына ауыл тұрғынына мүмкіндік жасалмайды қасым жомарт кемелұлы назарбаев айтты екі сиырды асыраңдар кредит алып бір сиырмен бала шағаңды бағасың бір сиырменен қарызыңды жабасың деп бірақ қалай бағу керек екенін айтқан жоқ оны өзіңіз көрсеткен сияқты едіңіз әр ауылдың жайылымы мен шабындығын сол ауыл тұрғындары пайдалану керек деп неге бұл айтқан сөзіңіз сөз жүзінде қалады әлде міне осы жаңағы облыс әкімінің орынбасары жақанбаев ә, аудан әкімі есболатов қанат ветеринарный қызметкерлер мейлі ауданның мейлі облыстың әсіресе облыстың мына серік қабдолов сияқтылар көздерін жұмып қарайды ұрлықта қазір өршіп тұр әне жас отбасы жеті балалы көмектесудің орнында төрт жыл қысырланды көрші ауылдан қайнар ауылынан екі жылқыны ұрлап алған жылқымызды қайтарып дегенде сөздер шығып әкеп бердік қой деп жаңа полицейлер бірақ өз жылқысы емес ол жылқыны ұрлап әкеп берген шығар неге бізде заң істемейді қашан әділеттілік, әділеттік орнайды анау сайлауыңыз сайқымазақ тек қана байлар ғана сайлауға түсу керек ақшасы бар ақшасы жоқтар арттарын қысып үйде отыру керек оның өзінде жалған сайлау ана ананы бір сүйретіңіздер мынаны бір сүйретіңіздер со сияқты Өзіңізде соңғы президент болып сайланған кезде қазақстанда тұрған жоқ соңғы 10 жылдың бойы неге оны естен шығарасыз сіз де заң бұзып отырсыз біз қуанған едік ал шындап келетін болса бұлақ алып менен ана әбіләзов айтқандай мебіл болсаң мен мебілмін жиһазбын болмаса ана замат бауырым айтқандай мен төрт аяқтап десем ол жорғалап дейді ғой сол жорғалап барып масонның қолын сүйіп қаныңызды ағызып малты қылышына ант берген шығарсыз бірақ бәрібір қазақ халқының ата бабасының аруағы жеңеді қазақ мемлекеті құрылады сендер өмір бақи бүйтіп халық жағына шықпасаңдар халықтың сенімін ақтауға тырыспасаңдар қарабет болып қаласыңдар өмір бақи ұрпағың ұрпағың да жойылып кетуі мүмкін не керек бұндай қарабеттердің ұрпағы бүкіл елге масқара болып ит пен мысықпен сөйлесіп олармен не дегенін білмейміз ойнап күлген бе ана полковнигің ал енді малды көбейтін деп ана прокурорларың анау жамбыл облысында салықты салдырып сонда не ауыл халқының кінәсі халқымызға экологиялық таза өнім жегізгісі келгені қазақ мемлекетін өркендеткісі келгені ме қашанғы басына бересіңдер қашан мойындайсыңдар қазақ мемлекетін қашан қазақ жерін сыйлайсыңдар қашан қазақ тілін ұлықтайсыңдар ауыл қалқының құқы қашан қорғалады ал мен жаңа жоғарда айтып кеткен адамдарды қызмет істеуге емес олар соттау керек халыққа қарсы қастандық жасады деп жұмыстан қуу керек өз жұмыстарын білмейді ит мысықты пістіреміз деп миллиардтарды бөлдіресіңдер мен жаңағы полицейлерің ойлап күлеме, сөйлесіп. Бұл ойдан шығарып отырған жоқпыз енді өздеріңнің нелерің қасым жомарт кемелұлы не халықпен бол болмаса бәрібір ертең ата бабаның аруағы атады бәрібір бір халық жеңеді жеңіс бізде болады артық кетсем халық айып етпеңдер жаса қазақ аттан қазақ біргейік. мемлекетімізді сөзіндегі емес ішіндегі мемлекетті құрайық мемлекет тілімізді ұқтайық. ата баба дәстүрін бағалайық кеш болады ертең